Hello YouTube, welcome back to the channel. Today I got another video with another overpowered shotgun, maybe even more powerful than the Jack 12. But before we get into that, make sure to drop a like, subscribe to the channel, I really need your support right now, since I'm trying to get near 1000 subs as soon as I can. The video is about the Street Sweeper and this is how I set it up. Agency choke is the best option we have for the damage range. Then I use the ranger barrel for better range and the amber sighting point is a must use for better range and hip fire. On the munitions, it can be used the 15 rounds for solos and duos and 18 rounds for trios and quads. And then I prefer to use the fast grip for better aim down speed. This setup is really overpowered and of course it must be used and combined with the primary weapon that covers up the mid range. In the video I'm using the Grau with an holographic scope and it's just perfect. That's all for today, remember to subscribe to the channel, it's very important for me, follow me on Instagram, you can find the link in the description. Catch you guys the next time. Il più che potevamo. Eh, avete fatto bene, tanto ormai eh. eravate lì, non è potevate... Abbiamo pranzato. la pizza più schifosa che abbiamo mai mangiato. Mm. Poteva essere una di quelle congelate che si comprano al supermercato. Mm. Però mangiata in un ristorante. Da tanto che stai giocando? Eh, di solito alle 10 entro. Eh, anch'io. Ho gli occhi viola. Ok, li ho visti sono al primo piano. Vogliamo cusciarli? Sono lì. Eh, secondo me se adesso escono, tipo. C'è un Dead Silence. Vado. Sono? Dead Silence, ah, okay. il, um, Sento solo uno. Sì, sì, è, è proprio qua. Sta salendo sul tetto, forse. Sì, sì, sì. È lì. Sono in due. Amore. Fatto uno. Devo andare verso la lente? Eh. Sì. C'è una macchina. Macchina? Eh? Sì, sì. Al palazzone. Piastre come sei messo, Fat? Ne ho una. E allora prendi la te, prendi la te, io ne ho due. E uguale, C'è la sacca. Prendi, la tua e lascia, lascia quelle, quelle vai, vai, vai. Uh! Dalla casa, eh? Sì, sì, sì, sì. Pushano. Senza piastre. Ne ha fatto. Quanti sono? Due. arrivano. Eccolo, eh. Senza piastre. Ok, eh, aspetta, sto salendo. E senza piastre. Non lo vedo. Non lo vedo. Di nuovo, senza piastre, dietro il loadout. Fatto? No. È sempre lì. Aspetta vengo con te, va, mica che... Minchia, ma quante piastre ha? Ah! Minchia, oh. con l'ultima pallottola l'ho fatta. <laughs> Grande. Se vuoi lo pushiamo il Most Wanted. Sì. L'hanno fatto. L'ha ah finito. no, è in una macchina. Eh sì, l'ha finita. Ah. Salute. C'è gente? Grazie. No, non vedo gente. C'è un camion. craccato? Possibile. Mi ha... A me mi ha fatto. Sì. Facciamo questi. Uno è sceso, eh? Uno è sceso, eh. Fatta. Bravo. Tu idiota. Parli sul cadavere, manca l'altro. Devi in volo, eh. Giunta a me? O sei te? No, sono io. Che clacson ha? cazzo? Ti sparano anche da là. Senza piastre. vieni, vieni. Macchina distrutta. Uno è andato a destra, eh. Io mi occupo sì. di quello di destra. Lui è qua, mi sa. Lui è... L'altro è lì. Craccato. Craccato ancora? entrambi. Uno l'ho craccato. Non ho più colpi. Pittato. A terra. Non ho più colpi. Mi sto sparando da dietro. Uno l'ho messo a terra, dietro, fa, dietro un altro team. Entriamo, entriamo. Hai colpi... Uno messo a terra, eh. Hai forse colpi da R? Sì, sì, do. Grazie. Uno l'ho messo a terra, eh. Vedi, Sento. vedi, guarda lì. Pulsano. Uno craccato. Uno fatto. 38 metri sta scappando. Uh, uh, su, res, res, sono sopra. È lontano, è lontano, eh. Sta pushando. Vaffanculo. Bravo. Vado, vado. Bravissimo. Ah, ok. Sono qua. No, ma c'è chinato. Ah, pensavo vicini vicini. Sta pushando uno, eh. Ah. Bravissimo, ha rotto res, rotto Bravissimo fatto, madonna che partita stai facendo. Ehi, ripulitore. Vabbè. Eh Andiamo? Entriamo prima lì. Allora, autores, bombardo e ci prendiamo anche la fantasma. Sì. Sembra safe. No, non è no. safe. No, no, sono dentro, sono dentro sopra, sono dentro sopra. Ma porca puttana. Camperone. Mm. Dov'è, dov'è, dov'è? Metti sopra. Poi entrare. Oh. Uh. Fallo. Bravo. Se non altro. No. Prendilo, riprendilo. Eh, Ahia.